15 dakikada tüylerinizden e, tamamen kurtulun doğal bir epilasyon tarifi vereceğim size arkadaşlar. Düzenli kuaför randevuları kadınların hayatının vazgeçilmezlerindendir. Yüzde, kollarda, bacaklarda ve diğer birçok bölgede çıkan istenmeyen tüyler kadınların korkulu kabuslarından biridir. Peki ya sadece 15 dakikada bütün istenmeyen tüylerden kurtulabileceğinizi söylersem ne dersiniz? Lazer epilasyon ve düzenli ağda sorunu biraz da hafiflese de kesin çürüm üretmiyor ve bütçenizin büyük bir kısmını buraya ayırmanıza bir diğer yandan da kızarıklık ve cilt hassasiyetlerine sebep oluyor. Orta Doğu'da yüzyıllardır kullanılan bu yöntem sayesinde kadınlar sağlıklı görünen parlak ve yumuşak ciltlere sahip bu tarifte cildinize yeni vitaminler, mineraller ve antioksidanlar kazandıracak ve diğer yandan da kozmetik firmaları oldukça mutsuz edecek. Tarifimiz için malzemeler 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı da limon suyu. Yulaf ezmesini bir toz haline gelinceye kadar e, bir e, öğütücüde ezin arkadaşlar ya da e, doğal olarak bir torbanın içine koyup bardakla da ezebilirsiniz. Daha sonra e, limon suyunu ve balı da malzemenin içine karıştırıp homojen bir macun elde edene kadar karıştırın. Karışımı yüzünüze masaj yaparak yedirin ve 15 dakika sonra ılık suyla durulayın. Sonrasında nemlendirmeyi unutmayın ve ayda 2-3 kez uygulayın. Zamanla tüylerinizin kaybolduğunu göreceksiniz. Denedikten sonra değişiklikleri benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer fayda görürseniz tüm yakınlarınızı da bu videoyu paylaşın arkadaşlar ve daha fazla kişinin faydalanmasına öne olun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, selametle.